百秋武道具店の動画えへんわしは虎之助虎太郎剣道五段の先生である見よこの立ち姿このたてがみつぶらな目立派じゃろう先生こんにちははじめまして今日は稽古よろしくお願いしますなにこのわしと稽古がしたいじゃと仕方ない今日はわしも気分がいい受けてやろうさあ来いいや いやー、こ、この先生強い行くぞ必殺面おりゃあれもしかしてこの先生手と足が合ってないんじゃないの本当や合ってないな。こんな先生とやってたってこっちが剣道下手になるだけやわ。帰ろ帰ろ。あーまたやまたやってしもた 辛いなわしやって自分で手と足が合ってないのは分かってるのに何べん練習してもできんのやどうしても手と足が合わんのやいつもそうや構えるまではええのに面を打った瞬間にバレてしまうんや手と足が合わんのがバレてしまうんや悲しいな悲しすぎるわ今までなんとなくごまかしてきたけどやっぱり手と足合わないかんな頑張るかいた わし、これから頑張るからな。手と足合わせるからな。こんにちは、百姓ブログ店のがです。やってますかおー今日はですね、悩んでる人多いと思います。打った時に手と足が合わない人。手と足が合わない。何回やってもうまく合わない。いつも注意される。これやりましょう。必ずできるようになりますから、一緒にやりましょう。今回の手と足が合ってないよっていうビデオは2本立てになります。まず1本目。今回のビデオの、このビデオの中では、手と足っていうのはどういう風に合わないのか っていうのと、それと合わない原因を4つお話しします。そして次のビデオ、2本目のビデオでは実際に手と足を合わせるにはどういう練習をすればいいかっていうところまでやります。 特に小中学生の初心者の人もしくは力のない女性の方聞いてください手と足が合わないうちっていうのは剣道では一本にならないんです危険体の一致っていう話があってこれ一本にならないそのままこれができてないのにどんどん練習を重ねていく試合にも出るってなっていくと本来だったら上手になるために練習稽古していくのに手と足が合わないままいろんな技を覚えていくっていうことは 下手になるために練習していくようなもんなんですよそのぐらい最初の段階で手と足と合わせるっていうのは大事みんな上手になるためにやりたいよそりゃだったら最初の方で一番最初もしくは今できなかった立ち戻って手と足を合わせるとこしっかりやりましょう また、大人になってから剣道を始めた人、子供の時やってない、でも大丈夫です。大人になってからやったとしても、なかなか合わせるの大変だけど、とにかく手と足を一緒に合わせる、声と一緒に合わせるんだっていうことをイメージして一緒に練習していきましょう。必ずできるようになりますから。そして最後に剣道何年もやってる大人の人、えー、商談審査も何回も行ってます。だけど4段、5段がなかなか受からないって人、 その方はいろいろ考えるんです。いろいろ考えて、ああ、審査の時に人たち打てなかったからかなとか、相手をもっと引き出さないといけないのかなとか考えるんですけど、そうじゃない。そうじゃない。もっと大事なところ。手と足が合ってないっていうことが本当に多いと思います。僕はそっちの方が断然先だと思います。今日は大変厳しいことを言うようですけども、4段5段、手と足が合わないまま、受かっちゃう人もいるんです受かっちゃったら受かっちゃったりそれは苦労なんですよね何が起こるかっていうと こう構えますもう年齢もある程度いきましたそれなりの雰囲気はできるんです立ち姿声ういやーめちゃくちゃいい雰囲気があるだけど最初の面打った瞬間バレちゃうんですよ手と足が合ってないのがこういう思いをしてほしくないんです。それに対して、周りのもっと上の先生方はいろいろアドバイス、最初くれてたと思います。最初くれてた、何々さん手と足合ってないですよって言ってくれてたと思うんですけども、それも、 遠慮して言ってくれなくなります。それが大人なんです。いつも毎回言われ続けたら嫌になっちゃうです。そ言われた人も嫌になっちゃうし、言う方も嫌になっちゃうんです。そして結果どうなるか。あ、この人はセンスがないんだなってなって、もうそのままなんですよ。これが大人の世界。 そしてさらに悪いことに、もうさらに悪いことなんですよ。もう僕もなかなかこういうの勇気いるんですけど、もう本当のことを言わせてください。YouTube では本当のことを言わせてください。なかなか面と面向かってね、こういうことを絶対僕も言わないですけども、気遣って言わないですけどね。手と足が合ってない、 だけど、それなりの年齢が来てるんで、先生先生って言われてるんですよ。子供たちから先生先生って言われてる。だけど、手と足が合わないまま、そのまま商談審査受けに行っちゃう。年に3回、京都、愛知、東京受けに行く。でも、やっぱり合わない危険界一致のうちができないから、落っこちて帰ってくるんですよ。ああ、またダメだった。人たちがどうだった。相手を使えなかった。違うんです。危険体一致の手と足が合ううちができないまま、ここに戻ってないんですよね。 この合わないままやってるからこれが本当に悲惨な原因はそこにあるんです今僕がこういう話をすることで当然傷つく方が出てきます大人の方で商談審査なかなか受からない方この話聞くと本当耳が痛いです聞きたくないです傷つきますだけど今日このビデオの中では僕も真剣にこの手と足と合わせるのがどれぐらい大事かということを伝えたいので話させていただきましたやっぱりなかなか大人同士だと こういう話しないんですよ。オブラートに包んで柔らかく言う、もしくはもう言わないになってそのままスルーしていくんですけども、やっぱり真剣にどっちの方があなたのその剣道人生に対して有意義かっていうのはもう一回ちょっとあの考え直していただいて、ビデオを見ていただいて、できれば一緒に僕と一緒に、えー、危険一致、手と足合わせていきましょう。普段指導している子供たちも見てますから。寿司三昧。 じゃあ早速ですけどもここからが解説編ですじゃあまずは正しい例これが手これが右足の踏み込みだとしたらこれとこれがポン合うこれとこれが一緒これとこれが一緒のうちを見てください 次に悪い例、初心者あるあるなんだけど、手と足が合わない。手と足が合わないっていうのはもうどうなってるかっていうと、まずね、初心者に多いのが、足が先につくんですよ。足が先について手が後から。足が先について後から。こうなっちゃう。こうなっちゃう。見てください。 らにもう一つ悪い例を見てください。さっきの、本当だったら、ダン !1 で、1で両方合わないといけないのに、これが1、2になっちゃう人、1、2になっちゃう人、これに加えてさらに、次足、左足の次足も一緒になって、1、2、3っていう変な打ち方になっちゃう人、1、2、3っていう打ち方になっちゃう人、本当にいます。見てください。 なんでこんなことなっちゃうの今辛いね、悲しいね。でも大丈夫だから絶対できるからね。絶対できるから。で、まずいろんな原因はあると思うんだけど、なかなか一人だと、この辺、自分の見えないところが見えない。自分の見えないところが見えないんで、誰か見てもらうといいかもしれないです。ビデオ撮ってもらうとか、あの、お父さんお母さんとか、えー、県の仲間とかに、ね、見てもらってください。まず一番目の原因は、手の振りが2拍子になってるってことなんです。 まず腕の振りが2拍子になってるって話しますね2拍子っていうのはみんな音楽で習ったパンパン2拍2拍パンパンになってるってこと本当は剣道は1拍子1拍だからパンだからパンこれで打たないといけないだけどパンパンになってるよとこれ具体的にどういうことかというと構えてるでしょ構えてるでしょ構えてて振りかぶった時に1なんだね振り下ろした時に21212 本当は剣道は構えてて「1」なんでね「1」だけど「1」「2」「1」「2」になってるつまりこの「1」のここで止まってしまってるってことだねここで止まっちゃってるこれが2拍子の振りです1拍子で物を振るっていうのは難しそうに見えるけど実はねみんなもうやってることなんですよ前の動画でもやったけどまずはこれハイ叩き構えてて1ハイ叩き 1これ1拍子なんですハエを叩くのにここから12叩く人いないでしょここから1これ1拍子もしくはピコピコハンマーこれも1拍子ですここから1でしょここから1でしょここから1ピコピコハンマーを12ピコピコハンマーを12ってやる人いないでしょもうここからバンここからバン剣道の動きってこの1でやらないといけないでしょ だからピコピコハンマーやるみたいに竹刀を使えればベストこのタイミングで打つんですよなんだけどなんで竹刀になると急に難しくなるかっていうとこれ両手だからなんですよ両手だから両手だから難しいピコピコハンマーを両手で打てって言われたらちょっと難しい感じするでしょ12になっちゃうかもしれないもしかするとねでもこれを竹刀と同じようにピコこうピコこれが1秒死ぬうちです 2番目の原因は市内の振りかぶりが大きすぎることなんです大きすぎることえ市内を大きく振りかぶるのって悪いことなの先生はいつも大きく振れ大きく振れって言ってるよもちろんそうなんです大きく振るのはいいことなんだけど大きく振りかぶり方をちょっと見ておいてくださいねまあこう構えてますよねそして正しく振りかぶるとどこまででいいかっていうとここ上段の位置上段の位置 左拳がおでこの前、握り拳1個ね、ここ1個まで。ね、ここで脇を開ける。ここまで振りかぶれば、市内は45度。ここまで振りかぶれば、手と足があった打ちを打つにしてはもう十分大きいんですよ。十分大きい。十分大きい。ここまで十分大きい。じゃあ、振りかぶりすぎってどういうことなのここじゃなくて、これ以上、こういっちゃうんですよ。こういっちゃう。 そして剣先が下がっちゃう剣先が下がっちゃうそして左手が曲げないで伸びてこうなっちゃうんですねこうなっちゃう見えるここは緩んでこうなっちゃうこういう振りをしてると振りかぶりが大きすぎて12になっちゃうんですよここまででいいからここまででいいここまででスパンここまでで十分だからここまでで十分これが手と足を合わせた時のこれが大きい振りかぶり方です 振りかぶったところにここが伸びすぎて手が緩んでこうなってるわけで剣先が下がってるの剣先下がってるそしてここからこの振りかぶり方について大事な話をしますからよく聞いといてください特に力のない小学生もしくは女性の方よく聞いといてくださいよ構えてて今みたいに大きくここまで振りかぶるっていうのは すごく力がいることなんですよ。力がいること。ここから、ここまで振りかぶってここまで下ろす。これは誰だって力いるんですよ。大人だって力いる。だけど、力のいらない振りかぶり方っていうのがあるんです。力を抜いて、さっきお話したここの上段、ここから落とす。市内の重さを感じて落とすだけだったら、ここからストンここからストン これだったら力いらないんですよねこの構えたとこから後ろまでうわーって引き上げてそこから下ろそう大きくする大きく振りかぶるこうやると力がいるんですよでもここまでで十分大きいんだったらここまで振りかぶって上段まで振りかぶってここからストンこういう振り下ろし方だったら力のない人でもできるんです手と足が合わない3番目の原因は足がちっちゃすぎることなんです足がちっちゃすぎる 手はここまで大きく振りかぶってくださいって言ったよねここまで振りかぶらなくていいよここまでは大きく振りかぶってください上段まではなんだから手ここまで振りかぶるのに足こんなちっちゃかったらできないですよ足も大きく前です大きくです前に出す時には左足で床を押すように体重ごと前に出す右足だけ前に出すんじゃない右足だけ前に出すんじゃなくて左足で床を押すように体ごと前に出すこれが剣道の動きなんですうわっとうわっと こういう動きをしますこんなちっちゃかったらちっちゃいとうまくいかないちっちゃすぎるこれ足が足を大きく左足の親指の付け根で床を押すように前に出ます手と足が合わない原因の4番目は力がとにかく入ってること力が入ってる もうここ、ここ、ここ、めちゃくちゃ力入ってる。その原因は2つあって、1つは、あなたにとって竹刀が重すぎる時があります。重すぎる。本当に重い時。小学生の低学年とか、どうしたってもう重い時があるんですよ。そうすると、めちゃくちゃ力入るのこうやって、めちゃくちゃ力入る、力入る。正しいこういう持ち方ができない。これは、この重たい竹刀をなんとか振り上げてやろうと思うから力が入るんですね。その場合にはもうピコピコハンマーでいいです。ピコピコハンマーだったら 力抜けるでしょもう軽いから、軽いから、力抜いて、こっから、ピコこっから、ピコいや、新聞紙でもいい新聞紙でも。新聞丸めたことでもいいから、力抜いて、ピコこっから、ピコもう軽いもので練習しましょう。で、もう一つは、力が入っちゃうのは、もう、その前にも出てきたんだよね、振りかぶりすぎの場合があるんですよ。ここまで振りかぶって下ろすっていうのは、すごい力がいることなんだよね。 ここまで振りかぶってここまで下ろすっていうのはすごい力がいることなんでこういう力の入ってる人はこれを抜くためにはここも上段のところまでこっからストンと落とすような落とすようなイメージの打ちを練習しましょう軽いものを使うもう一つは後ろまで振りかぶらずにここからストンと落とすような力がない方でも打てるような打ち方を練習するとこの2つですね 抜く入れる抜く入れる抜く入れる力を抜く入れる抜く入れる抜く入れるいかがでしたここまでが1本目のビデオの内容になります。ちょっとまとめると、まず手と足がどういう風に合わないかっていうのを説明しました。本当だったら、竹刀の打つ時と足、右足の踏み込みがドーンと一緒になるのがいいんだけど、これが初心者の場合は、 いやー、足が先について後から手が来る場合がほとんど。足が先についちゃってる。まずはこういう状態になってるんだと。そしてその原因が4つありました。1つ目は腕の振りかぶりが1、2、2拍子になってる。1、2になってる。ここで止まっちゃってるのが原因だと。でもう1つ、2つ目は腕の振りが、市内の振り上げが大きすぎる。大きすぎる。 1拍子の面の打つ時にはここまででいいからここまで上段までここ拳1個分上段まで振りかぶってそこから落とすようなイメージでもう十分ですこれでも十分大きい3番目は足が小さすぎる足が小さすぎる手は大きくここまで振りかぶるんだから足が小さすぎるとできません足も大きく出す練習で手と足が合うようになりますそして4番目力が入りすぎてる 力が入りすぎてる力が入りすぎてる原因の一つは竹刀が重すぎる竹刀が重すぎるもう一つは竹刀を振りかぶりすぎる重い竹刀を上まで振りかぶらないといけないからだからこういう軽いピコピコハンマーとかで力を抜いて練習してみてくださいって話しました、えー、今日はここまでになります次回の2本目のビデオでは実際にどういう素振りをすればどういう練習をすれば手と足が一致するかっていうところまでやりますね今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできるでしょう